мен ол жаққа аяғыңды аттап басушы болма егер барсаң мен сені аямаймын деді ал ерке балаға ештеңе дей алмайды өйткені ол үйдің кенжесі ол сол кісілердің жанында өскен абысынынан естіген ол жайтқа сенер-сенбесімді білмедім туған баласы мен туған әкесі мүмкін еместей көрінгенімен әрине ол шындық қандай адамдар өзі менің мейрамбегім жақсы екен ғой қайнағамдай адамның жанында өмір сүрмес едім абысынға құдай күш қуат берсін күндегідей өз тіршілігімізді жасап жүрміз айнұр келін білмегендерін үйреніп барынша тірлік жасап жүр шүкір ол да бірден үйренісіп кетті бірақ қайнағамның мінезін ол қалай қабылдар екен үйге қонақтар келетін болды айнұрдың ата анасы кешкісін келетін болғандықтан таң атысымен дайындалдық не дегенмен құдалар ғой жақсылап жылқының етін асып молынан болды қазымыздан да қартамыздан да алып барымызды қойып базардан анау-мынау тәттілер пісірдік иә кеш батты барлығы дайын шамамен кешкі 19-да қонақтарымыз келді арқа жарға мәз майрам болып ақ дастарханнан ауыз тиді барлығы керемет танысып білісіп жақынырақ сөйлестік сол ортада қайнағам қабағын түйе маған қарап біздің үйдің ең сөзшең келіні осы осымен сөйлесе беріңіздер деп тұрып кетті оған аса қатты мән бермегендей әңгіме айтып отыра бердік абысын сорпа алып келемін деп ағас бөлмесіне кеткен біз айнұр екеуміздің қонақтармен отырғанымызды көріп ашуы келді ме қайнағам келді де жас келін болып отыра беріңдер сендер ана жақта үйдің үлкені жүрсін тірлік істеп сенің аузың жабылмайды сенің әке шешең келіп отыр ешқайсың бос емес екенсіңдер ғой о тоба деді бұл сөздерге қонақтар кірпідей жиырылды кімге болсын оңай емесі анық айнұрдың екі беті қызарып қайнағам үшін қатты ұялып отыр ал еркектер қауымы ашудан жарылардай айнұрдың әкесі тұрды да менің айтар сөзім жоқ мына жерден сөз шығындап дауласым келіп тұрған жоқ құдай санай берсін айнұржан қызым саған алла сабыр берсін ал біз жүрейік рахмет астарың дәмді болыпты деді де үйден шығып кете барды қайным мен келінім арттарынан жүгіріп шығарып салды масқара ай масқара ұят болды бұл кеш осындай жағдайда өтсе де ешқайсымыз бір бірімізге артық сөйлеспеуге тырысып жүрміз және қайнағамның сөзін барынша елемеуге тырыстық алайда шектен тыс шыққан бұл іс әрекетіне айнұрдың өкпесі қара қазандай екені сезіліп тұр бірдеңе десе сөзі дайын тұр айтқаным сол-ақ екен сиыр сауып келе жатқан айнұрға қайнағам сиыр сауғанда адам деген шаршатпай сауу керек қой не пәле мынау жуынды құсатып шелектің ішінде сыртында сауғансың шешең үйретпеген бе дегендей әңгіме айтып тағы да тиісе бастады айнұр да сырттай сабыр тілеп тұрсам да оның келбетінен ашу ыза кернеп тұрғанын байқауға болады бірден үйге кірді де кенже балаға мен жалғыз кетемін не болмаса бірге кетеміз не болды айнұр тыныштық па тыныш емес мынау ағасы маған қандай адам өзі адамға тыныштық бере ма жоқ па жарайды маған тиіссе тиіссін әке шешемде несі бар менің тәрбиемде не үйренгенімді жұмысы болмасыншы оны сырттан қайнаға естіп бірден кіріп келді де ей келінсымақ саған айтсам жақсы болсын деп айтамын не болды сонша жындан бақырып шақыратындай саған күн көрсетпей жүрмін бе өзіңнің есің дұрыс па қарашы мұны ауылдың тірлігіне шыдай алмай несіне байға тиіп жүрсің кетем дейді ғой кетсең жоғал інімді таста өзің кет қайнаға тым артық кеттіңіз күн көрсетпей жүрмін бе дейсіз мына сөзіңіз енді немене өзіңізге бірден айтса көтер алмай жерден алып жерге саласыз ал сіз бізге сөйлесеңіз үндемей жертіба болып отыра беруіміз керек пе менің есім орнында сіздікі дұрыс емес деді қазақша орысшаны араластыра кенже бала келіншегінің сөзін жақтап екеуі екі жақтап киімдерін жинай бастады оларды барынша тоқтатуға тырыстық алайда түк шықпады райынан қайтару біз ойлағаннан да қиын болды сырттағы көлікке жүктерін тиеп екеуі кете барды не сау бол жоқ басқа жоқ е арттарында аузымыз ашылып қалып қоя бердік айнұр не болса да дұрыс жасады шіркін оныкіндей сенімділік маған берсе ғой алайда мен ондай бола алмаймын батылым жетпейді қанша аузым сайрап тұрғанымен дәл дәл түкіндей жүректілік менде жоқ уф не болса о болсын нақтысын айтқанда олар бөлек шығып кетті жақсы бақытты болсын жалғасы бар